ya liboso bozomona ndenge alongola poso donc azolongola deja poso jose mokanga azozwa deya kuna donc euh, alongola poso ya ntaba alongoli yango ye wana ake nango euh, je crois ake kotanda yango na moto je crois donc euh, wana azozwa yango akotanda wana azwi poso Eh a tumba donc poso wana atia yango bongo donc poso eza a part mutu pe atia a part na makoso pe atia donc chaque partie ya ntaba ndenge azo sala bongo eza vraiment important voilà entre oyo akomi ko kata donc azo kata juste ezo bimisa nao makila donc il faut bakende ntaba aza nao freche Donc azui pena ntaba ya mobimba azui te ke oh ndenge babaka ntaba akufa te ntaba eza mobimba ye moko abomi voila journaliste moko anga azua ngo bien apasoli ye na kati kati wana azo bimisa je crois biloko ya kati nde ezo bimisa en tout cas bozala branche bo s'abonner massivement na katika pesa television bino ba ndeko bowana biso libanda mboka Bo ba congolais boyali bana mboka botala ndenge elvis asunga bino selo ndenge basalaka ntaba eh soki bosali pe commande elvis aza ko sombela bino pe ntaba asaleli bino pe tokangi pe maboke totindeli bino pe na poto possibilite ezalaka nango wana azoluka kobimisa ba biloko ya kati alobi biloko ya kati pe ezalaka important parce que bazuaka basalaka yango pe Voilà je crois bo monaki bo moni euh, ndenge nini ntaba asalemaka awa na République démocratique du Congo mpo tolia ye akoma liboke eh, ndenge bomoni eh, liboke journaliste munganga alakisi bino nde akoma bongo liboke alors yango moni tolingi toyeba plus euh, na motuya ndeko Elvis akoexplike biso alobi euh, ndenge eza bongo Ezalaka liboke basalaka liboke ya supu na mosusu ezalaka ya kokauka ndeko Elvis liboke ya supu botiaka yango ba epice to botiaka yango te ba epice nini pe botiaka na kati? Ka epice totiaka awa ya kotumba yango totiaka pe na supu. Ka ya kotumba yango botiaka pe na supu neti nini bosalela ba ki ba veda ba tosalaka jumbo, jumbo, elengi ya ntaba, elengi ya ntaba. Nini ndembi ndembi ayi ayi baketsu bamoskai donc tosala solution yango donc euh, wana bakomba baepice oyo basalelaka mpo batumba ntaba abima liboke ya supu bongo ata kokauka mpe basalelaka ba meme baepice elengi ya ntaba eza mpe komba epice basalelaka ndembi ai eh, litungulu eh, bakibi je crois bandeko ya poto boyolanda biso bocomprendre ke Ba epices oyo natangi ba kombo awa boyebi yango boyebi yango soki boyebi yango te il faut contacter maman Katika apesa service traite ye ayebi secret ya ba epices wana donc eza ba epices oyo basalelaka awa po ntaba abima ndenge abimi voilà tozo continuer toujours decouverte na biso je crois tokolakisa bino mosusu oyo ezali première partie ezalaki bongo ya ntaba tozo continuer na Jonas Munganga kaka na kinkole awa totala pe ndenge nini Basalaka mbisi liboke eh ya mbisi ya mayi voilà restez toujours connecte abonnez vous massivement na Katika pesa bozala deçu te merci.